Ziur, geroz eta gehiago erabiltzen duzula zure smartphonea edo zertarako. Pentsatu alduzu horrek ekar ditzakeen arriskuetan, ohiko mehatxuetako bat fixina da. Baldak zer den. Iruzur mota bat da, zure informazio konfidentziala lortzea helburu duena. Adibidez, zure kontuetako pasaitzak edo kreditu txartelen zenbakia. Horretarako, itxura ofiziala duen mezu bat bidaltzen dizute konfidantzazko enpresa edo pertsona bat direla esanez. Mezu hori posta elektroniko bidez bidaltzen dute normalean, baina SMS, telefono deiak edo sare sozialak ere erabil ditzakete. Phishing izena ingelesezko phishing hitzati dator. Hau da, arrantza. Izan ere, erabiltzaileek amua irentsi dezaten saiatzen dira. Arriskutsua dirudi, ezta? Ona hemen mehatxua saiesteko hainbat aurku. Ez eman zure datuak posta elektroniko bidez. Enpresek ez dizute inoiz finantza daturik ez pasaitzik eskatuko bide honetatik. Mezua susmagarria iruditzen bazaizu, ez egin klik bertako esteketan. Ziurrego nahi baduzu, deitu mezuaren ustezko bidaltzaileari. Ofiziala dela uste duzun horri batean sartzen bazara, egiaztatu elbidearen hasieran HTTPS jartzen duela, eta ondoan kandadu itxi bat dagoela. Ziurtatu bisitatu nahi duzun web horriaren elbidea zuzen idatzi duzula. Elbide ezagunenei letraren bat aldatuz jendea engainatzen saiatzen baitira. Fisinaren biktima izan zarela uste baduzu, zure pasaitz guztiak bere aldatu eta jartzaitez harremanetan benetako enpresa edo erakundearekin. Orain, garbi daukazu ezta? Argi ibili, ez ziren moa.